yomon xotin shayotin qamchisidir qo'ling bog'lag'uvchi arg'amchisidir ul ketmasa sen ket olib bosh ko'tarib yurmagin toshdan og'ir bosh deydilar yomon xotin shaytonni qamchisi ekanda u qamchini bosaverar ekan erga ha adasi manga nimaga ko'ynak olib bermaysiz nimaga jempir olib bermaysiz qachongacha shu tuplikda yuraman ha yomon xotin mana shunaqa ekan faqat dunyoni talab qilar ekan faqat narsani talab qilar ekan puliz bor amalingiz bor xotiningiz yaxshi ko'raveradi xotiningiz yaxshi ko'raveradi chunki topib kelib turibsizda unga yedirib turibsiz kiydirib turibsiz erta amaldan ketganingizdan keyin pullar kamaygandan keyin ko'ring yaxshi ko'rgan xotiningizni ahvolini birov lavozimda katta rahbar bo'lib ishlar ekan toparmon tutarmon har kuni ko'chadan so'mka so'mka so'mka narsa olib kelar ekan xotini ham darrov borib assalomu alaykum voy dadasi boringizga shukuring keling menga bering dadasi qiynalib qolmang deb qo'lidagi sumkalarni olaverar ekan olaverar ekan olaverar ekan yillar o'tibdi lavozimdan ketibdi pullar to'xtabdi endi ko'chadan quruq keladigan kunlar boshlanibdi sumkasi keladigan kunlar boshlanibdi xotini chiqib qarasa eri quruq kirib kelayotgan ekan eriga qarab aytgan ekan voy dadasi bitta ko'zingiz qiyshiq ekanmi degan ekan u so'mkaga qaraverib shuncha yillik yashagan eriga qaramagan ekan ko'zini qiyshiqligini ko'rmagan ekan birodarlar mana bunaqa ishlar bor ekan dunyoda qaragin ko'rgindir ekan xudo hijolatga qolib ketar ekan olloh aytyaptiki mani shu dunyoda hijolatga qo'ydingmi ikki dunyoda boshingni hijolatdan chiqarmayman deydi shuni bilib olgin deydi dunyoda xo'r bo'lib yurgan odamlarga qarang dunyoda beobro' bo'lib yurgan odamlarga qarang nima uchun shu ahvolga tushyapti olloh bilan salomaligi yo'q namozi yo'q topganini ichadi topgani shariat noshariy ishlarga sarf bo'ladi endi xudoy taolo uni obro'li qilib qo'ysinmi martabasini ko'tarsinmi ko'tarmaydi ikki dunyoda hammasini ixtiyorini bandaga berdi haq yo'lni ko'rsatdim nohaq yo'lni ko'rsatdim suan manoran tariq yo'lga yo'l belgilari qo'yilinganini singari islomni ham o'zini belgi va alomatlari bor dedilar o'sha alomatlar bugun bizlarda bo'lsin birodarlar o'sha alomat bizlarni ko'rgan odamlar bu musulmon ekan desin bu haq chin ummat ekan desin mana bumi musulmoningni ahvoli demasin a o'ris kelgandan beri birorta o'risni qurbonliqda qurbonlik qilganini qo'y so'yganini ko'rdinglarmi a yo borib hayit namozini o'qiganini ko'rdinglarmi o'risni aytinglarchi lekin erta yangi erta erta yangi yil kelsa musulmonlar o'rischa arog'ini ichyapti bayram qilib archa yasatyapti ular qilmayapti lekin bizlar ularnikini qilyapmiz bir maqomimizni bilaylik birodarlar allohim barchamizdan rozi bo'lsin vaqtinglar uchun rozi bo'linglar yaxshi yomon gaplarga rozi bo'linglar bu gaplar shunchaki bu yoqdan kirib bu yoqdan chiqib ketmasin amal qilaylik o'zimizni bandachiligimizni dunyoda qilaylik ana shunda dunyoda ham oxiratda ham yuzimiz yorug' bo'ladi assalomu alaykum va rahmatullohi